الدولة المدنية هي الدولة يلي بتحمي كل مواطنيها بغض النظر عن اختلاف القومية والدين والفكر وعادة بتكون مبنية على مجموعة من المبادئ أهمها أنه تكون الدولة قائمة على أساس العدل والتسامح وقبول الآخر والمساواة بالحقوق والواجبات لحتى تحفظ حقوق كل الناس ويكون في سلطة عليا هي سلطة الدولة بيلجأ للمواطن في حال انتهكت حقوقه والكل بهي الدولة المفروض يتقبلوا عادات وتقاليد وأفكار الناس التانيين ويحترموا اختلافهم ومن مبادئ الدولة المدنية كمان إنه يكون في ثقة بين الناس بين بعضهم وبين المؤسسات بين بعضها وبين المؤسسات والناس وهي الثقة بتكون مبنية على قوة القانون وإنه القانون فوق الجميع وهو اللي بيحمي كل المواطنين من بعضهم البعض ومن بطش المؤسسات والدولة كمان وهذا المبدأ اسمه مبدأ سيادة القانون ومن أهم المبادئ بالدولة المدنية هو المواطنة يعني الكل هن أبناء البلد لهم حقوق وواجبات والدولة ملزمة باحترامها وحمايتها لأنه الدولة هي اللي بتحقق القانون وبتمنع الأطراف الثانية من إنه يعملوا شو ما بدهن حتى لو كان بخالف القانون ومن شان هيك ضروري تكون الدولة حيادية ومانا قريبة لحزب محدد أو عيلة أو دين أو طائفة أو قومية ومن مبادئ الدولة المدنية إنه ما بيصير يختلط الدين مع السياسة يعني رجال الدين ما بيتدخلوا بعمل السياسيين والسياسيين كمان ما بيستغلوا الدين لأي مصلحة من مصالحهم بس هذا ما بيعني إنه الدولة المدنية بتعادي الدين أو بترفضه هي بس ضد استخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية لأنه هذا بيتعارض مع مبدأ التعددية اللي بتقوم عليها الدولة المدنية وأهم ركيزة بالدولة المدنية هي مبدأ الديمقراطية واللي بتمنع أي فرد أو عيلة أو حزب من أنه يسرق الدولة بالغصب وتصير البلد باسمه وبالنتيجة البلد هي لكل الناس يلي فيها وضروري ننتبه ما حدا يسرقها مرة تانية لا باسم الدين أو العشيرة ولا بأي شيء تاني ما بيتفقوا عليه أهل البلد وضروري نعرف شو هي الدولة المدنية من تجارب الدول المدنية مو من عالم ممكن ما يكونوا بيعرفوا شو يعني أنواع الدولة